Приехала. Привет, девчонки! С вами э, Юлия Рейш с организации э, первой встречи в Москве «Валим из офиса». И сейчас я просто выйду из кадра и буду задавать вопросы э, тем людям, которые были сегодня, в этот вечер. Хочу сказать огромное им спасибо, потому что они пришли, потому что получила я кучу эмоций, кучу позитива и, естественно, получила обратную связь по поводу того, как же люди вообще, ну, сейчас уже сидят в офисе, и что им нужно для того, чтобы оттуда свалить. Вот, я выхожу из кадра и передаю слово всем, кто был сегодня. Да, спасибо большое, нам очень все сильно понравилось. Вот э, мечтайте, выполняйте свои мечты, старайтесь, работайте. Э, если вы мечтаете, свалите из офиса, валите из офиса. Если вы хотите себя где-то реализовывать, давайте идите на пролом, реализовывайте себя там. Все возможно. Да, и мало мечтать, главное действовать вперед. Сегодня мы <laughs> получили очередной пинок. Спасибо Юлии Рыж, спасибо проекту Валим из офиса. Я никогда не работал в офисе и вам не советую. Вот. <laughs> Да!